حقوق الانسان شوفوا تونس هي حققت ارقام في المشاريع الاقتصاديه حسنات المؤشرات ديالها الى اخره والفرق يعني بدا كيبان حسب هذيك الارقام بدا كيبان بانه غادي وكيتسع بل حتى انه الى تذكرتو قبل الربيع العربي حتى مصر ولات نموذج آه، مباراه استثمارات في مصر عدد السياح آه، حركه الطبقات الوسطى كتوسع مال الى اخره هي كانت وبالتالي بحال كوريا الجنوبيه كندا حتى هو وراء هادشي كامل بحال كوريا الجنوبيه بحال سنغافور آه، وفي علم السياسه ديك لا سنغابوريزاسيون لا سنغابوريزاسيون عندهم السلطه آه، اللي هي مستبده والاقتصاد كيتمشى والامور غاديه مزيان حنا خصنا نوصلوا لهذه ويمكن من بعد تكون الديمقراطيه كان هاد في هذا السيناريو الثالث كان هو هذا السيناريو انه تكون فعاليه وانجازات وتحكم في في, في سير الاشياء الى اخره و آه، وبالتالي آه، بالتالي فيه ضبط الامور آه، وانجازات وتراكمات وتقدم ولكن الواقع ما كانش هو هذا لانه آه، هذا السيناريو الثالث ما كانش هو اللي كان كيبان فرض نفسه اللي فرض نفسه في الواقع هو السيناريو الرابع اللي هو ماشي تراجع أو أو ستاتيكو الجمود هذا ولا يعني ابتعاد عن التغيير ماشي الانتقال الديمقراطي ماشي التحكم القدرة آه، على التحكم وإعطاء الأجوبة المناسبة في الوقت المناسب بإنجازات وتراكمات ولكن آه، تدبير تدبير اللي فيه بعض الإنجازات ولكن فيه كذلك أخطاء ترددات تأخرات في بعض وبثمنها آه، وبالتالي تدبير آه، لي آه، لا يتحكم تماما في الأمور وفي إشكالات كبيرة وتطلعات ديال الناس وانتظارات اللي ما عندهاش أجوبة وبان بان هذا هو هذا هو السيناريو اللي غلب ماشي فقط في ماشي فقط في, في مصر وفي وفي تونس بل بحال كذلك بلدان بحال المغرب و وبلدان أخرى الآن بالنسبة لهذه السمات بعض السمات اللي اللي برزت في هذه الكلمة أين إلى أين نسير كيبقى الجواب أكثر تعقيد أكثر صعوبة ولكن عندنا جوج ديال الإمكانيات عملية الاستشراف على أساس ما يسمى عند الناس اللي كيشتغلوا في الاستشراف على أساس الحدس المنطقي نظرا ونظرا ونظرا نظرا للعوامل العوامل الداخلية نظرا للعوامل الخارجية نظرا لعدة معطيات بما فيها أداء الفاعلين السياسات العمومية أداء المؤسسات المركزية البرلمان الحكومة إلى آخره وبالتفاصيل على أساس الحدس المنطقي يمكن التغليب جوج ديال جوج ديال التوجهات الاول انه آه، غادي تبقى هاد غيبقى هاد السيناريو الرابع الفعاليه محدوده في التدبير لان هناك صعوبات هناك كذلك الترددات اللي تكلمت عليها في البداية هناك عدم تجانس الحقل أجيال مختلفة الآن هموم مختلفة آه، تتفاعل داخل الحقل السياسي وغيبقى التدبير بهذا الشكل آه، فيه مرة تقدم ولكن كذلك بقوة حاضر آه، الإخفاق وحاضر التردد وحاضر ومن جهة أخرى التطلع ديال الطبقة السياسية اللي هو أنه في نهاية هذه الولاية من هنا لنهاية الولاية التشريعية وعبر النقاش العمومي اللي كاين أنه تكتمل الصورة وتوضح ملامح النظام و... ويمكن يكون تقدم في اتجاه آه، المزيد من آه، من آه، من الطبيعة الديمقراطية ديال البناء الشمولي اللي اللي نتفائلوا في الوقت متشائم كيربطهم ما بين بجوج غادي يكون هذا الشيء بجوج مخلط دونك في هاد الثلاث سنوات اللي جايه اللي امامنا يمكن يمكن آه، غادي نوجدوا نفسنا في شي في شي آه، وضعيه شي تطور اللي كيمزج ما بين هاد الجانبين انه بصعوبه وبتناقضات واخذ ورد آه، مد وزجر الى اخره ولكن في ثلاث سنين ثلاث سنين نهاية ثلاث سنين المقبلة يمكن المجتمع المغربي آه، يمكن يوصل لشي لشي صورة أكثر أكثر وضوحا آه، هذا هذا هو هذا هو